welcome dear students in mathematics आज हम देखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमा और minima value of a function की कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और minimum value of function calculate कर सकते हैं विद फर्स्ट मेथड इसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड मेथड बताएंगे इसके अनुसार क्या है कि जो फंक्शन है फर्स्ट स्टेप है मीन्स uh, जो फंक्शन है हमारा उसको शो करना इज टू वाई जैसे अगर फंक्शन है F X is equal to X की थ्री एक्स की टू एक्स एक तो इसको क्या शो करने हमने वाई ओके तो सेकंड स्टेप तो जो है सेकंड स्टेप में हमने derivative DX divide D Y first derivative को जीरो पुट करना है एंड थर्ड स्टेप में we have to find find dx और dy को फाइंड करना है यदि यह है y के बराबर हो तो इस वैल्यू को पुट करके जीरो के सामने रख देना है अब in fourth step first step में हमने जो देखना है कि जो वैल्यू आएगी इसमें से जो हमने वाई को पुट किया ये जो फंक्शन इधर आ गया इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं मेन ये तीन आ सकता है चार आ सकता है कुछ भी आ सकता है तो एक्स को ए वैल्यू आएगी अब क्या करना है कि अगर x छोटा है a से जो ये वैल्यू आई है या x बड़ा है a से तो डेरिवेटिव के साइन को चेंज देखना है डी एक्स डी वाई के जो साइंस हैं चेंजेस चेंजेस को सी करना है फर्स्ट चौथे का फर्स्ट है यदि dx dy का जो चेंजेस होती हैं डेरिवेटिव में वो प्लस से माइनस में जाती है टू माइनस तो प्लस से माइनस में जाती है तो मैक्सिमम वैल्यू है वैल्यू है एफ एक्स की एट एक्स बराबर ए सो एफ एक्स क्या था वाई माना था वाई और एक्स के बराबर है इट मींस एफ ए अगर चेंजेस होती है यही माइनस से प्लस की तरफ तो y जो है फंक्शन की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलेगी F A this is minimum value of function function की मिनिमम वैल्यू है तो हमने डेरिवेटिव जस्ट साइन देखनी है ये वैल्यू निकाल के अब हम इसका दूसरा मेथड देखेंगे चेक करेंगे कैसे उसमें हम maximum and minimum value of function calculate कर सकते हैं okay thank you very much